rồi өмір арнасында шалқып сәби сезім it is етіп бағдары таңға қош бол енді бала көктем бізді алыс сапарларға шақырады самолетпен